Удар! Рахман. Местная политика не должна тебя волновать. Он всего лишь пешка, как и ты. Делай, как сказано. Делай то, что я тебе велю, или ты труп. Настрой частоту на... Ты меня убьешь, да? La americana le está diciendo que no se muevan. El él piensa que está al control. Pero él no es. Los americanos no saben nada de la lealtad. Quizá nosotros deberíamos demostrar. Пацан, выдвигаемся, давай на берег! Прошу, не убивайте меня! Ладно, выходи! Эта лаборатория связана с известным террористом! Начинай говорить, или хуже будет! Меня зовут Эрик Брайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов на новый уровень. Они идут! Помогите мне выбраться отсюда, я вам все расскажу! Ложись нахер! Ложись! Все чисто. Как? Где же Целерий? Сюда. Открыть замок могут только два человека. Я за тобой. Пора за дело, сектор! За мной! Квантовая запутанность! У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. В лаборатории ходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «карма». Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. Destruição